سنتين ونص تهجرنا من دورنا ورجعنا ما لقينا فيه شيء عندنا بالدار ولا لقينا ولا غرض عندي ثلاث بالمدرسة الله يخليها لكم ويعني ما ظليش قدرة اني اطعميهم او اسقيهم او اشتري لهم معي لا اقلام لا محايات لا دفاتر لا اشي أنا يعني, يعني استويت يعني بطلت انفع ما ظلش لي قدرة يعني من وجع رجلي من الكسور بمشي على عكاكيل هاي عندي اربع عكاكيل والله بمشي يا اخي ما ظلي لا قدرة ولا منفع انفعهم ستهم فرضوا بدهم ياكلوا بدهم يشربوا بدهم لباس ياسمين بتمنى ان اصير اكتب وظايفي واحفظ واقرا مشان بس اكبر اصير انسى بتمنى من الله انه الله ينجحهم ويكبرهم وانهم يصيروا دكاتره يصيروا معلمين اساتذه مثل اللي بيعلموهم اذا ما قدرنا نامن لهم الدفاتر والاقلام والمحايات واللباس ما بنقدرش يتعلموا ما بنقدر نعلمهم بضيعوا الأولاد بالمرة بهملوا Oh مبسوطة كثير لأني صرت أداوم بالمدرسة جئنا من وطن حريا ونناديكم من سور يا أطفال العالم وننادي من أكبر منا والمستقبل في أيدينا oh,